Perkenalkan nama saya Nika Dekiwita Dewi Saya Ikalis Kaliano Saya Arfian Harimu Setiawan Saya Kamarul Rizki Saya Nanda Kuswara Sebelum saya mengikuti di IBL Saya orangnya itu uh, tidak bisa manage waktu Saya kurang bisa bertanggung jawab dalam suatu masalah Saya orangnya uh, susah untuk berbicara di depan umum terus saya juga nggak bisa manage waktu saya boros orangnya uang jajan selalu habis pokoknya semua uang yang dikasih orang tua saya selalu habis saya orangnya tidak bisa merencanakan masa depan dan belum bisa menyelesaikan masalah orangnya emosional setelah saya bergabung di IBL ini dan mengikuti training ini, saya lebih bisa bertanggung jawab atas segala masalah-masalah yang ada. Dan saya lebih bisa memanage waktu dengan benar. Saya bisa menyisikan uang saya, uang jajan saya, ataupun uang bulanan yang orang tua saya kasih. Saya bisa merencanakan masa depan saya dan bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya lebih bisa mengatur emosional saya. Alhamdulillah banyak perubahan yang saya alami. Saya kira itu IBL membosankan, ternyata setelah saya ikut IBL banyak manfaat yang sudah saya terima. Selama proses pembelajaran, pada awalnya kami bingung karena materinya belum kami temui di kelas. Tapi lama-kelamaan menjadi seru karena selalu diawali dengan games yang menarik. Selain itu, kami dituntut untuk belajar memecahkan masalah. Diskusi presentasi apa yang sudah didiskusikan, tanya jawab, dan kami selalu mengakhiri dengan doa. Harapan saya, semoga IBL gak cuma buat saya dan teman-teman saya, tapi yang semua uh, siswa SMK Mitra Industri juga merasakan dan juga adik saya juga bisa merasakan. Agar IBL tidak diperuntukkan beberapa sekolah saja, tetapi diperuntukkan untuk seluruh sekolah di Indonesia. Agar seluruh pemuda-pemudi di Indonesia bisa menjadi pribadi yang lebih positif